Supuso pois que se cohesionaran, que se ilusionaran e, sobre todo, que se sentiran importantes, que se empoderaran. No? O meu nome é Javier García Barreiro e no momento no que se desenvolveu o proxecto era orientador do IES Fin do Camiño de Fisterra. O que buscábamos era eh, conectar o que temos que aprender, o que temos que ensinar coa, con unha necesidade real, tangible, eh, fai que se motiven máis. A idea xurdiu pola combinación de, de dúas cousas, case como por casualidade. Por unha parte, había un grupo con problemas de convivencia que había que, que traballar, ¿no? a convivencia nese grupo, e por outro lado, había unha profesora eh, que quería eh, desenvolver un proxecto un pouco máis innovador para, eh, para abordar a educación para a cidadanía. ¿no? O principal reto tamén foi atopar tempo tempos, momentos dentro do período lectivo eh, para desenvolver o proxecto, especialmente eh, a hora de preparar os guións, de ensaiar para a súa grabación e para, para grabalos. ¿no? Para eso se precisan tempos continuados e nos estamos habituados pues, a unha estructura de 50 minutos, descanso, 50 minutos. A metodoloxía de aprendizaxe servicio solidario eh, foi nos señal para conectar os contidos educativos, o que queríamos ensinar, cunha necesidade na contorna, ¿no? que perciba o alumnado algo que necesite mellorar na súa contorna próxima, sí. supuso eh, unha reducción moi grande dos, eh, das conductas contrarias ás normas de convivencia, mm, porque era un grupo difícil nese sentido. Por outra parte, o feito de utilizar a metodoloxía de vídeo participativo, eh, pois foi moi motivador para eles. No? Eh, ademais de facelos traballar en grupo, o feito de verse, de que outros os vexan, de ter que expoñer as súas ideas polo, eh, seguindo esta metodoloxía tan próxima a eles que é o audiovisual, no? estas narrativas digitais. E o grupo que o fixo pois era un grupo eh, realmente difícil, no? complicado, con moitos problemas familiares tamén. Eh, eu creo que o impacto foi máis cara dentro, por unha parte, cara a eles, no? sentir que empezaban e que remataban un proxecto, e cara fora foi verse en YouTube e ver que o seu vídeo se colgaba en outros blogs, que o seu vídeo era visto, por tanto, que se animen e que proben, porque é moito máis doado do que parece e que eh, gustou tanto eh, o resultado sí, como o proceso, e o proceso foi o que fixo sentir as persoas durante o proceso foi eh, genial.